Начинаем нашу пресс-конференцию в рамках а, выступления Департамента в управлении Харьковской областной администрации. Сейчас перед нами Василий Иванович Саранча, начальник управления государственного земельного кадастра, главное управление Госгеокадастра Харьковской области, и Андрей Шаповалов, директор Харьковского регионального филиала государственного предприятия Центр государственного земельного кадастра. Вопрос, Василий Иванович, начинаем. Е, Добрий день, присутні судді і ті, хто нас е, слухає, бачить. Я хотів би ознайомитися, що на сьогоднішній час, е, <clears throat> як і в Україні, в Харківській області, проходить реформування е, Держземагентства, які раніше були <clears throat> в службу держав, е, Державну службу геодезії, картографії та кадастру. На сьогодні головне управління є вже Державну службу геодезії картографії в Харківській області. Сформовано структуру е, головного управління в Харківській області, яка складається з 21 управління відділу земельних ресурсів в е, районах області і 7 управлінь Держгеокадастру. Це пов'язано з тим, що одне управління в місті Харкові і 6 управлінь це де є міста обласного значення. Призначення керівників е, на ці посади, як і в районних відділах, так і в обласному управлінні проходить за, на конкурсній основі. Е, на сьогодні пройшли конкурс, пройшли співбесіду. Співбесіду ви могли, як і проходження конкурсу, як е, здача іспиту е, спостерігати в онлайн-трансляції, яка транслювалася. І також пройшла співбесіда. На сьогодні співбесіду пройшли начальник головного управління і 12 керівників е, районних відділів управлінь земельних ресурсів. Е, затверджено положення головного управління Державного кадастру. Е, і також, що хотіла сказати, основні напрями на сьогодні ці відповідної служби становлять це ринок земель, грошова оцінка земель, геодезія, картографія. Е, реєстрація і кадастр, розпорядження землю сільгосппризначення, адмінпослуги і це землеустрій та охорона землі. Е, це, що стосується по структурі і по основних напрямках роботи е, головного управління Держкадастру в Харківській області. Також хотів би сказати, що по кожному із напрямів основних, яким займається головне управління, якщо взяти е, ринок земель і грошову оцінку, то на сьогодні хотів би сказати, що е, стосується грошової оцінки земель населених пунктів, вона повністю проведена по 1755 населених пунктах Харківської області е, в 2013 році згідно закону про оцінку, е, через 5-7 років проходить поновлення е, цієї грошової оцінки. На сьогодні е, потребує поновлення 113 населених пунктів Харківської області, значить 12 вже в роботі, на 96 населених пунктів є внесені зміни в програму земельних відносин і якби залучаються 2,7 мільйонів коштів від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на виконання цих робіт. Що касається е, е, ринку земель, проводиться вже сформовано перелік 344 земельних ділянки, які виставляються право оренди, виставляються на торги. Проведено у нас, будемо так казати, 5 е, торгів і продано 6 земельних ділянок. Е, що стосується геодезії картографії, це трішки нове направлення, але воно в основному сформоване на тому, щоб е, головне управління вело політику в плані створення геопросторових даних, створення <clears throat> технічних. Е, та е, ну, тих е, стандартів, порядків для виконання відповідних геодезичних і топографічних робіт. Що стосується напряму кадастру і реєстрація, це пов'язано в основному з наповненням бази даних. На сьогодні існує національна кадастрова система, яка передбачає внесення всіх даних щодо права і користування земельними ділянками в цю систему і реєстрація земельних ділянок. Е, що стосується експертизи, на сьогодні це є невід'ємною частиною і робота проводиться в плані тому, що при виготовленні чи проєктів землеустрою по відведенню земельних ділянок, чи технічної документації, е, вона повинна, яка підлягає згідно закону про експертизу експертизі, вона проводить експертизу. Е, землеустрій і охорона земель це координація діяльності в напрямі виконання землепорядних робіт і також робіт, пов'язаних з охороною земель. Тут у нас є і, будемо так казати, виготовлення е, е, державних актів, навіть не державних актів, а документів на <clears throat> земельні частки паїв. Також виготовлення документації не конкретно головного управління, а через е, відповідні підприємства, які мають на це право документації з охорони земель. Е, інший напрямок це адмінпослуги. На сьогодні і дії не тільки в Харківській області, в Україні. Це надання адміністративних послуг щодо е, реєстрації, а також е, витягів і іншої інформації з кадастрової системи громадянам цих даних, а також <clears throat> значить, е, зменшення, будемо так казати, е, інших, е, ну на сьогодні ми розуміємо питання дотиків до безпосередніх виконавців. Як на сьогодні ми маємо ситуацію про зменшення корупції, то ці питання, ці адмінпослуги даються через центри адмінпослуг. Вони сформовані центри є в кожному районі. І в кож... в місті Харкові і е, вся інформація видається через ці адмінцентри. Е, що стосується розпорядження сільхозземлями, на сьогодні залишається питання е, за головним управлінням, головним управлінням Держгеокадастру Харківської області. Всі державні землі сільськогосподарського призначення в тому числі і сільськогосподарські угіддя, вони надаються через Держземагентство. Порядок і ну, система вони є, вони відпрацьовані. Значить, На сьогодні можна сказати, що біля 40 е, тисяч е, земель загальною площею е, надано дозволи і частково затверджена документація по цих землях. А в загальній кількості, якщо взяти це землі запасної резерву, то на сьогодні ми маємо цифру біля 128 тисяч сільськогосподарських земель сільськогосподарського призначення, які, на які має право розпоряджатися головне управління Держземель. Спасибо. Андрій Шитова, пожалуйста. Добрий день. Державне підприємство Центр державного земельного кадастру було створено згідно розпорядження Кабінету міністрів у 1997 році. Державне підприємство діє на принципах госпорозрахунку, самофінансування та самоокупності фінансує як самостійний суб'єкт господарювання. Харківська регіональна філія, яку я очолюю, є відокремленим структурним підрозділом цього державного підприємства. Е, і е, керуються своєю діяльності законодавчою базою України та розпорядчими актами підприємства. Е, відповідно до вимог чинного законодавства, Харківська регіональна філія є сертифікованим суб'єктом господарювання, що забезпечує виконання та надання послуг у галузі землеустрою, землепорядкування та топографу геодезичних е, робіт, а також виконання грошової та грошової оцінки згідно чого предметом діяльності філії є, по-перше, розробка складання документації з землеустрою, розробка із зем... роботи з землеустрою та землеоціночної роботи, інвентаризація земель при здійсненні землеустрою, топографи, геодезичні та картографічні роботи, виконання робіт із зонування територій, окремих науково-дослідних робіт при здійсненні землеустрою. Е, так як ми є господарська структура е, державного підпорядкування. Свою діяльність філія здійснює на підставі договорів, договорів, які укладаються безпосередньо з замовниками, як фізичними, так і юридичними особами. Кратко все. Спасибо. Уважаемый журналист, пожалуйста, у вас пріоритет по вопросам. Прошу вас. Да. Представляйтесь. Агентство. Вести». Скажите, пожалуйста, вопрос к обоим спикерам, если это в вашем ведомстве, по выделению земли воинам АТО. А Какой объем, какие нужно документы подавать, в какие организации, если в вашем ведомстве? Спасибо. Дякую за питання. Значить, е, на сьогодні <clears throat> у нас є, е, ми ведемо, е, е, ну, будемо так сказати, е, звітність і на Держземагентство, Держгеокадастро покладені функції про те, щоб приймати учасників, які і АТО, а також про виділення земельних ділянок е, учасникам Майдану. На сьогодні по виділено е, не виділено, прийнято сім заяв по учасниках Майдану. Е, і значить, на це на земельні ділянки садівництва і будівництва жилих будинків по двох земельних ділянках надано е, затверджені земельні ділянки наказами головного управління. Що стосується учасникам АТО, на сьогодні ми маємо 206 заяв, е, поданих учасниками до головного управління, 100 по 185 е, по заявам надано дозволи на розробку відповідної документації, ну, будемо казати, на розробку проєктів. І на сьогодні із 185 27 ем, проєктів, це 26 по, для ведення особистого селянського господарства і одне по садівничому товариству, е, е, садові ділянки затверджені. Останні в роботі, тобто і тут, щоб ви зрозуміли, між е, наданням наказу про дозвіл на розробку проєкту проходить певний час всі заяви, які поступили до головного управління, вони задоволені. Да, пожалуйста. Скажіть, будь ласка, ще перелік документів і які терміни здійснюються саме від заявки ну, як практика вже показує? Е, практика показує, що не менше будемо так казати, все залежить від виготовлення документації. До, до будемо казати, півроку. Людина здає документи. Е, головне управління. Кстати, я перше хотів сказати, що е, до е, всіх наших районів і так далі складено перелік і пошагові, пошагові дії заявника е, по подачі заяви, виконання. Тобто громадянин, учасник <clears throat> АТО, він звертається, будемо так казати, він має бажання отримати земельну ту чи іншу земельну ділянку, чи особисте селянське господарство, чи е, садівниче. Він, е, будемо так казати, визначається з місцем е, надання цієї земельної ділянки, таку, як він вважає. Значить, На сьогодні він подає документи, це заява, це своє підтвердження, що копія паспорту, коду і також підтвердження, що він був учасником і чи є учасником чи Майдану, чи ну, будемо, якщо антитерористичної операції, то учасником АТО. Є відповідна форма. Він здає головне управління Держгеокадастру Харківської області. <clears throat> Цей же день, цей же день е, ця заява е, е, з викопіюванням де бажає громадянин отримати земельну ділянку, надсилається в районний відділ для отримання значить, е, інформаційної довідки про цю земельну ділянку. Вона не повинна бути в власності користування іншої, вона повинна бути в цьому місці і вона повинна е, відноситися до тих сільськогосподарських земель державної власності, які має право розпоряджатися е, головне управління. В день, через день ці матеріали поступають до нас. І ми і ми розглядаємо, якщо всі матеріали вірно, довідка, нема ніяких заперечень, я маю на увазі ділянка на тому місці, немає ніяких обмежень, немає ніяких е, прав на цю ділянку. Готуються протягом 10 е, днів е, документи і процедура трішки така, вона десь взагалі складає до 45 днів в плані в чому, тому що ми швиденько ці матеріали обробили і ми повинні повідомити, повідомити відповідні сільські ради е, своїм листом щодо ну, надання цієї земельної ділянки, щоб у них не було ну, мотивованих заперечень, вони згідно законодавства для надання. Але не зважаючи на такий термін. Його можна протягом, якщо не поступило заперечень, ми можемо прийняти рішення протягом 20 днів про надання дозволу е, на розробку проєкту відведення. Потім громадянин, маючи цей дозвіл, звертається відповідно, яку він бажає, е, яке він вибирає підприємство, державне чи приватне. Хоча хочу зупинитися на цьому, що є доручення Держгеокадастру що щоб е, залучити до цього виконання робіт е, регіональну філію, е, який ну, надані певні повноваження. Виготовляє документи. Все залежить від 3 від 3 до 4 місяців, виготовлюються документи. Потім ці документи передають здаються в районний відділ, погоджуються, проходить реєстрацію і внесення до національної кадастрової системи і передаються нам для затвердження і надання наказу передачу у власність земельних ділянок. Дякую, будь ласка. Анна Сергеевна, власти, точнее, поддержку права, наш вопрос. Все ли земли, которые включены были из черты области в черту Харькова, правильно оформлены? Потому что возникают э, ситуации с двумя адресами. Есть, э, допустим, э, лицо, у которого адрес еще в области, он не успел оформить, и туда же, на этот же участок, но уже с новым адресом хакерским, оформили другой. Ну, то есть как с этой ситуацией справиться и как бы вот такой документацией. Э, ну, то есть вопрос по присоединенным территориям да. городу Харькову, да. да, там много ну, частного сектора присоединено и так далее. Насколько мне известно, э, городской совет э, уже давно провел новое переименование адресов этих улиц, что касается адресов. Я не совсем э, понял, что там есть одно и второе, это что имеется в виду. Ну, допустим, конкретный случай, э, гаражная да. территория, у них адрес в области. Долго да. подавали запросы в горсовет э, и не смогли добиться нового адреса, то есть не предоставляли их, допустим, да? не увидели его. В то время, пока не добиваются этого адреса, еще не оформили его из области в Харьков, поскольку находится уже в черте Харькова, на этот адрес выдана документация другому предприятию, тоже гаражному, но э, они начинают застройку как бы свою. Вот такой вот вопрос. Насколько это реально, в принципе, Я понял, если на примере конкретного э, объекта, я, наверное, вам не смогу ответить, потому что я не в курсе, мы не занимались этим вопросом. Порядок присвоения адресов есть топонимическая комиссия при горсовете. Я, честно говоря, первый раз слышу, что возник какой-то вопрос с э, присвоением, присвоением адресов. А конкретно вот по вот, возможному участку вам наверное, наиболее достоверно смогут сказать представители горсовета земельного управления или э, управления госземагентства в городе Харьков. Я проектная организация, э, работ по этому э, объекту не делал, поэтому просто не в курсе. Хорошо, тогда уточнение уже другого характера, по области. А, тоже на документации в любом случае. поля. Далее, допустим, идет в процессе оформления документация на полях, но оно уже засеяно. Реально это такое и штрафуют за такое. Если организация только оформляет на эту землю документацию и есть подтверждение, что оформляет, но поле уже начали засеивать. Е, Розумієте, ситуація Это така. что? Е, Именно определение земли. Якщо, якщо чітко букві закону, і тим більше земельному кодексу приступати до обробітку земельної ділянки після її реєстрації отримання е, документу, який підтверджує право власності або право користування. Тобто на сьогодні ми можемо вести мову про землі сільгоспризначення, резерви запасу, е, підприємство ну, будемо так казати, е, говорити, підприємство оформлює документи, але щоб не втрачати відповідний час, ну будемо так казати, засіває відповідними сільгоспкультурами. Якщо згідно букви закону, і так воно повинно, вони, е, це підприємство не має права обробляти земельну ділянку до отримання, будемо так казати, цієї ситуації ну, договору оренди, оренди е, підписано і зареєстровано згідно закону. Питання сьогодні діє інспекція, сільгоспінспекція, хоч вона не в повній мірі, але це питання е, функції контролю іменно до неї. Пожалуйста. Будущее уточнення так само до вас, пане щодо військових АТО, знову ж таки, яка цифра резерв земель для військових є в області? Тобто максимум, мінімум, на яку ділянку може розраховувати одна людина, це друге уточнення і третє, які райони вже включилися, тобто де видано, де найбільше ось такого статистичну. Е, значить, е, е, наше у нас якби розділення це для громадян України. Ну вони і ті та і друга чи інша частина є громадянами України. Розділення для е, землі е, це чисто учасників АТО, а це чисто, які проживають громадяни, немає. Їх достатньо, їх вони є в відповідному районі, але можуть вони, е, будемо так казати, біля тих населених пунктів не завжди бути в тому об'єкті. Зважаючи на це, зважаючи на сьогоднішню ситуацію, велик першочергове будемо так казати, е, відповідне ну, не резервування, а будемо так казати, е, ну і навіть не збереження, а відокремлена частина земель з цієї кількості, я сказав, що це до 128 тисяч по області, але вони в інші в, різ, е, в різних районах ця кількість може бути іншою. Вона може накопичуватись бути в відповідній сільській раді, там, наприклад, 200 гектар, а в іншій трішки менше або зовсім там не вистачає. Ну це не є проблемою, людина може взяти там і в інші дані. Що, е, значить, То першочерговість ми вели для учасників АТО. Тобто вони в першу чергу е, і звертаються, і є, будемо так казати, ну хай так називати резерв для іменно учасників АТО біля тих і інших е, населених пунктів. Що стосується по району, на сьогодні ми маємо таку цифру, що Е, майже в усі, крім чотирьох районів, ну, тут Балаклійський, Барвінківський, ну, місто Харкова, не було заяв учасників АТО про виділення земельних ділянок. Загальна кількість заяв 203. Е, для чого зверталася? Найбільша кількість заяв е, це 166 <clears throat> по виділенню земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства до 2 гектарів. Е, ну, Десь, е, будемо казати, 15 земельних ділянок це для садівництва і тут е, для будівництва обслуговування тут три земельні ділянки невеликій кількості. В основному беруть земельні ділянки, сільгоспризначення із земель для ведення особистого селянського господарства. Ці земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів. Людина може їх потім продати, якщо це ж її власність, правильно? Так, е, да, її власність, але продавати сільгосп, е, якби це не є реальним, ну не то, що є, не є правильним. Сьогодні ці земельні ділянки можна здавати в оренду і отримати оренду плату і зберегти цю ділянку на певний час, і вона буде приносити прибуток. Що? ну я ж вам кажу, сьогодні е, із загальної кількості е, надано, наданих дозволів 166 по виділу земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. 26 вже отримали накази. Останні виготовляють документи і отримують. Це реальна картина. Це не рівень подав заяву, це вже дозвіл, тобто людина вже пройшла. Першу стадію. Вона вже здала документи, вона отримала дозвіл на розробку документів. Вона розробляє документи, вони відповідають е, закону і затверджується і отримує власність. Эти правила касаются тех, кто входит в список Небесной Сотни? Е, Ну, у нас є і, да, ми ведемо правила отримання для всіх одинакові. Тільки е, для учасників і Майдану, і АТО це першочерговість. Да, Харьковский кризисный инфоцентр имени Коростелева. У меня такой вопрос. Скажите, почему вот за столько лет не стало возможным оформление земли под э, высоковольтными линиями электропередач, имеется в виду а, высоковольтные опоры по области? И это государственное предприятие, магистральные электрические сети. Е, Якщо відповідати на це питання, е, тут є проблема, навіть не зв'язана е, з якимось, е, ну будемо так казати, м, невирішенням питання. Е, лінії електропередач, які належать тим чи іншим підприємствам, будемо так казати, і тому що підприємство Харківобленерго, за їх зверненням вони мають право оформити ці земельні ділянки. Тут нема питань при будівництві і чи при вже побудованих цих лініях е, замовити документи і е, оформляти їх і мати на них право користування. Ситуація вона знайома і тут виникла в деякому плані, що не оформивши цим ну, підприємством, якому належать лінії електропередач е, завчасно, е, ці е, будемо казати, мережі попали на в основному. Є питання по землях, які розпайовані і видані громадянам державні акти на паї. Там просто от е, є така ситуація. Але на сьогодні ми, м, ну, р- по, будемо так казати, ця робота може проводитися, але є там питання, які узгоджуються. Тобто, взагалі, як ви задаєте питання, що неможливо оформити, можливо. Ну, то есть уже прошло 23 года, эти линии были до а, развала Советского Союза построены, и за 23 года вот не было возможности оформить под э, стратегически важными объектами землю? Э, понимаете, э, <clears throat> что значит не было возможности? Возможность была всегда. Если изначально, то перед тем, как строить, нужно отвести земельный участок. Но учитывая важность тех или других объектов, определенное время, правильно вы говорите, лет 20-25 назад, Э, сначала строили, потом э, отводили земельные участки. Но тогда было немножко проще, потому что на то время существовали колхозы, совхозы и так дальше, в которых земля была постоянно в пользовании. То есть она оставалась государственной, но была постоянно в пользовании того или другого предприятия. И учитывая э, стоимость этих, потому что опорного вы сами можете представить, да, линия она проходит несколько десятков километров, и через определенное количество метров 50 или сколько, э, зависит от э, мощности, ставятся столбы. Есть, э, будем так говорить, эти самые ГОСТы, что под этот столб отводится не именно там 30 на 30, а именно охранная зона. 2 на 3 и так дальше. Все зависит от опоры. Пожалуйста, предприятие может обращаться и тогда были структуры, и тогда и были органы земельных ресурсов, и оформляли. Но... Что случилось? Не, ничего не случилось, они могли, но это было, с одной стороны, затратно. С другой стороны, возникал простой вопрос, и чтобы мы все с вами понимали, есть э, линия электропередачи, это бетонный столб, и в нем охранная зона 2 на, на 2, 4 квадратных метра. Сейчас речь среди, идет нет, более 110 э, не, но есть металлические, больше, те, те больше. И представьте, среди поля это идет опора, и 4 квадратных метра это только на одну опору не используют. То есть зарастает, то есть этому предприятию, которому будут переданы эти земли, они должны проводить определенные работы. То есть уничтожать там сорняки и так дальше. А под эти опоры, под те, которые вы говорите, высокомощные и металлические, пожалуйста, оформляют. Оформляют. Но Видно, это предприятие учило, что можно пользоваться определенное время. И... Ясно. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, какая статистика самозахвата в э, Харькове и Харьковской области? Как с ними борются и как э, возможна ли легализация этих земель? Э, информации у меня нет по простой причине, что в Госземагентстве, что в геокадастре функции контроля за соблюдением сельхозземель и их использованием нет. Есть э, инспекция, но она э, пока почти что даже нет. А до этого у нас существовала сельхозинспекция, на которой было положены функции контроля за использованием и за самозахватом. Ясно, спасибо. Вопросы? Все. Все? Спасибо большое. Спасибо.